بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی به کجا روم ز دستت که نمیدهی مجالی نه ره گریز دارم نه طریق آشنایی چه غم افتاده ای را که تواند احتیالی همه عمر در فراغت بگذشت و سهل باشد اگر احتمال دارد به قیامت اتصالی چه خوش است در فراغی همه عمر صبر کردن به امید آن که روزی به کف افتد سالی به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن که شبی نخفته باشی به درازنای سالی غم حال دردمندان نه عجب گرت نباشد که چنین نرفته باشد همه عمر بر تو حالی سخنی بگوی با من که چنان اسیر عشقم که به خیشتن ندارم ز وجودت اشتغالی چه نشینی ای قیامت بنمای و قامت به خلاف سرو بستان که ندارد اعتدالی که نه امشبان سماع است که دف خلاص یابد به تپانچه ای و بربت برهد به مالی دیگر آفتاب رویت من و مای آسمان را که قمر ز شرم ساری بشکست چون هلالی خط مشکبوی خالت به مناسبت تو گویی قلم قبار میرفت و فرو چکید خالی تو همین مگوی سعدی که نظر گناه باشد گناه است برگرفتن نظر از چنین جمالی